Hospital, hospital, Castle de Pompier Castle de Pompier Bibliothèque Bibliothèque Musée Musée centre commercial, Centro Comercial. Cinema. Cinema. Park. Park. Ecole. Ecole. Bank. Bank. Clash. Clash. Aeroport aeroport piscine piscine restaurant restaurant marché marché bureau de poste bureau de poste boulangerie boulangerie